Amigos estilócratas, bienvenidos a esta su cofradía estilócratas. Esta es su casa. Y aquí siempre estaremos hablando de estilo, aunque sea un estilo desenfadado. En la calle, nosotros vemos que los hombres que usan traje, o por lo menos corbata y saco, cada día son menos. Esto no quiere decir que lo clásico vaya a desaparecer. Lo clásico, como lo dije en otro vídeo, es clase que la clase no desaparece. La clase siempre permanece porque es eterna. Sin embargo, en la mayoría de los hombres que andan por la calle, nosotros vemos que ya no usan ni saco ni corbata, desde luego. Se visten básicamente con un pantalón informado, una camisa o una playera, un chaleco abullonado o un suéter o una chamarra, una cachucha y unos tenis o unos zapatos informales. Todo esto es correcto, pero todo esto, a pesar de ser tan desenfadado y tan informal y tan general en su uso, también requiere de estilo. ¿Por qué? Porque aunque usted quiera vestirse como todos los demás, yo creo que es importante que de alguna manera usted, que es un estilócrata, destaque por su manera de arreglar las cosas de manera que se vea siempre un equilibrio, que haya siempre una forma en que lo distinga usted de los demás porque usted sabe hacerlo de otra manera para que se vea mejor. Le recuerdo usted que la ropa, toda la ropa en general, es para hacernos ver mejor. Y como dicen los italianos de la sastrería, es para hacernos ver más altos, más delgados y más atractivos a los ojos de las mujeres. Entonces, vamos a ir punto por punto. Y todos los puntos los vamos a ir tratando, pero en cápsulas por separado. Son las camisas, los pantalones, los cinturones, los zapatos, los calcetines, las chamarras, los suéteres y los chalecos abullonados. Y hoy vamos a tratar nada más el tema de la camisa. En general, los hombres que se visten de esta manera informal traen la camisa desfajada. Pero ojo, no todas las camisas se pueden usar desfajadas. Y aun cuando ya tenemos un vídeo grabado con el tema, quiero puntualizar muy bien esto. Una camisa de vestir, una camisa formal, no se puede usar desfajada, primero, porque es muy larga y tiene los columpios laterales muy pronunciados y le tapa a usted prácticamente toda la cadera y todo el frente. Y esto hace que su imagen sea así, de piernas muy cortas y torsos muy largos, y yo creo que usted no quiere verse así. Usted quiere verse más alto, más delgado y más atractivo. Y para eso entonces necesita usar una camisa desfajada, pero diseñada y confeccionada para ese fin. Mire, una camisa desfajada no debe llegar más allá de la mitad del cierre del pantalón y de ningún modo puede tapar las bolsas traseras del pantalón. Una camisa para usarse desfajada la puede usted encontrar en cualquier camisería o cualquier tienda de ropa de hombre que van desde Aldo Conti hasta Giorgio Armani. Todos las tienen, pero hay que saber pedirlas y sobre todo hay que saber medirlas. Miren, si usted mide un 60, es decir, es tan chapado como yo, o a lo mejor más, o un poquito menos chapado cualquier sastre le puede ajustar la camisa para que llegue a donde debe de llegar. Insisto, no puede llegar más allá de la mitad del cierre de enfrente y no debe tapar las bolsas traseras del pantalón. Y fíjese usted esa imagen que se ve muy bien, que si se pone un chaleco o una chamarra y sale un poco de la camisa por debajo. Y eso da una imagen muy actualizada, muy dinámica, muy moderna. Creo que ustedes, los que lo usan así, tienen toda la razón porque se ven muy bien así. Caminan mejor, se ven mucho más eh, joven, juveniles y todo el conjunto casa bien. Pero sí hay que tener mucho cuidado al seleccionar una camisa que se va a usar desfajada, porque no cualquier camisa puede usarse así. Usted es un estilócrata porque está usted viendo este canal y yo le ruego que, que ponga mucha atención en esto que le acabo de decir y recuerden, un buen sastre le puede ajustar esa camisa para que llegue a donde debe de llegar y que pueda usted lucir, como dicen los italianos, más delgado, más alto y más atractivo a los ojos femeninos. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.